Salut! Astăzi vreau să râd puțin despre a ustura, să vorbesc. <laughs> Sunt aici, cred că nu te așteptai să mă vezi în bucătărie. Sunt uh, aici cu niște vinete, mă ustură ochii îngrozitor și m-am gândit să nu pierd ocazia să vorbesc despre a ustura. Mi-am adus aminte de povestea cu povestea ceșcuței pe care ne-a spus-o Grația în proful nostru de coaching, că până ajunge o ceșcuță să arate ca o ceșcuță frumoasă, trece prin uh, Uh, pârlit, prin ars, prin fier, prin, mă rog, mai multe procese, nu le mai țin minte acum pe toate. Și m-am gândit că a ustura uh, pentru mine acum este rău. Uh, o să mă mai ustră încă jumătate de oră după ce termin <laughs> aici. Dar probabil că atunci când o să mănânc vinetele acelea gustoase și fac cu maioneză, cred că o să fie foarte tare. Eh, deci austura nu e ceva chiar așa de rău. Pentru tine ce înseamnă? Ceau!